ازيكم يا جدعان عاملين ايه أوه. من اولها اما يكون طلع كان اما طلع عربية يعني أوه. ايه الحلاوة دي ولا يا ابن بيت بيت بيت يا لهوي شربت شربت عصير الطماطم طماطم طماطم دوت ولا اسمه ايه والله نسيت يا جدعان والله شكل طماطم عصير الطماطم دوت لا شكله شربته يا دنونه <laughs> زون زون لو زون كانت سريعة حلو الله مع سلاح الليزر زوم بتلحق زوم بتلحق نحطها قرود هاي بسرعة برعي إيه، إيه. اجري يا صديقي يا صديقي ايوه اركب اه طب طب خد زمايلنا خد زمايلنا ايوه عشان بيموتوا اوه يضرب يضرب مين انت لا مين اوه سفينه اه تقريبا هي اللي ضربتني والله في حاجة تحت و بس حاجات أي كلام برضه في حاجات أي كلام حلو حلو هنبيض عشان حلو عشان الزوم بيت ايه يا لهوي حرك الأم تعتبر في معجنة في معجنة وعلى واحد الطبع الرواق بيها جبته هيد شوت William Horace Whittier. Bitte. انا ايه ده ده احنا بنا لا استنى يا جدعان ماكنس الاول لكن مش <laughs> يا جدعان مش فاهم انا عايز شايفين يتكلموا موجوده كده ليه اسطى اتكلم لا انت عندك ميكروفون انت عندك ميكروفون بقولك الأولى المادي دخل مادي ما parle français. What? Hello, je parle français. Speak Hello, friend. Where are you? Itomer. Yes, yes. Hello, you. Wait, are you is doing? Itomer. Wait. Run to game, run to game. Friends! Yes, sir. guys, um... my name is Ed. Hello? Who question? Oh. Hello, can you hear me? Yes. Can you hear me? I can hear you. What is okay, this? So what is this map? Uh, Tell What? what is this map? going on here? I see you is going. Wait, wait. I coming for you. What you doing here? Friend friend. I see you. Come here. I want to tell you. Whoa! Hi. Do you love me? I want to fight you. You can. A uh, building something is legend. Okay, building him. Uh, hello. Hello, friend. Are you can a building? Hi, Are you? My name is Hacker. Hacker. How hacker? How how cool? How cool? Hello. Hi, I'm um, Hunker. Oh, oh, Hunker. Oh, cool. How cool? Yes, how cool. Oh, oh, how cool? Oh, cool. Oh, oh, cool. Oh, cool. Oh, oh, oh, oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. My name is Adam. Where are you from? Ve Coştum. uau Wow. Kulit na. Wow. Це москара, да? زي ما تشوفوا القصة ولا ده محصن يا جدعان يا له ده اللي عاوز يعمل يا لهوي نفق عملت رقم ستة نعمل رقم سبعة حفلة into there والثانية هنا كمان واحدة هنا ونجيب رقم ستة مش حلو ده معسكر في مطعم بس ايه رايكم يا جدعان إيه رجع احط كل المباني اللي هحطها في المعسكر ده والله فكرتها تبقى جنان حطها هنا يا لهوي ولا كأننا في مدينة طب يا جدعان تعديل الصوت نزل وده فين شوية هوا هنا جدعان لو انتوا عارفين القاعدة ديت ولا اسمها ايه تقولي في التعليقات ان شاء الله التعليقات بتموت الدماغ يعني ايوه هعمل سلام بس عشان ايه اللي عاوز يطلع يطلع Você se limpe, Will. Wow. There goes silly. لازم تطلع يطلع لازم ينزل راحت انا mel بس بقى المنظر <laughs> احلى بوني ده مش ايه صغيرين والله يوصل لفوق اللي هيو أيوه، يا بس انا كده شوف المنظر من بعيد هيبقى ايه بقى قولولي انت بقى بس قاعدة قاعدة ايه في في بوابة جديد ولا ايه استنى كده يا جدعان واو ده في ده في بتاع هنا اه عشان القناص ماشي طب خليني استكشف الاول عشان شكل التكشيفية ديت ولا لكم انا كمل الوقت اللي كنا اصلا نعوز بتاع ينزل أه، اولها الهوي الهوي Marco. Você não vai amar meu conteúdo? Eu dou vaca. Machen Schädel gerade ja schon auf dasselbe. Oh, Schädel dran. عاوز دمر بس الحين بس كده هل المكان ده كله بقى متأمن على عاوز يحمي يعني في الخانة بس عكعك كده يا لهوي <laughs> شوفوا ده ولا كأني دودة طبعا شوف شوف هو كبير ويضحك بس يا جدعان انتوا عارفين انا بحاول احط التأمينات ليه عشان لو في زومبي يفكر والله بفكر احط زومبي عارفين ليه عشان ما اجي اخش مع حد ايه حاربه معايا بس لو حطيت صرصار الواد هيقول ولا هذا الشعب شعب فرش شعب شعب ششب <laughs> ده هيقول فرش شبشب انا هات شبشب عشان اقول له ايه شبشب شب يا ابو شبشب خلي الشبشبه تنفعك <laughs> طب اشيبه شبشب وفي راديو سمعنا ظل واحد يعمل معاه خلص الصف ده كله حاجة حلوة يلا يلا يلا يلا يلا يلا على آخره حتى يصير قطعة واحدة عشان تعوز يطلع Instagram like. ده كل ده واحط عربيات بقى ظبط كلام ها قشطه عشان ايه يكون مأمن نفسه واللي عاوز يهيل يهيل في المكان بس عشان ايه للتهيل اهو اوكي بقى يا جدعان وقف بسرعة بسرعة والله والله بقى بسرعة والله يا جدعان تحس يعني انت قلبت ماينكرافت ده كانك بتبني صح بس ده مكان التأمين بقى لا انا عملت الجزء ده ليه لازم اشيل كود ايوه واعمل برضو عشان لو حد عاوز يطلع يجيب فوز سنايبر جيب باب السنايبر ايوه بس انا قناص محترف يا جدعان بس لا لا شويه كده لهوي عملت ايه ما <laughs> تقدرش في البناء بس عجعك شفتوا مش مخطفوا هنحط بقى ايه زومبي زومبي بقى مطور للاسطوري لا اقول لكم مش يلا we are like again. شوفوا قاعدة بس اللي عاوز يلقط سنايبر يلقط كمية محترمة نحط باز مرات كبال عاوز احط كريم اكتر لا انا حطيت هنا لا اشيل حط بقى هنا ونجرب التست بس الاول حط اسمهم إيه دول درجات 我死。 دلوقتي هيكون صعب شوية هات لي زومبي я komşuda. Линия. Cheers. you? Where are they? في كمية محترمة هنحط بقى الزومبي زومبي ايوه المقنعين دول اللي يقدروا يعملوا اكتيفيت ايوه بقول لكم انا هحط كده جنود هو جيم والله هنشوف اه ده بيضربني انا دول ما بيأمنوش مرة بيضربوني انا وبس 이렇게 이런 식으로 어디 어? 어? 좀비 얘기해봐 뭐? ايه ده ما بيضربهمش ليه ما بيضربهمش ليه تعالوا لا كل دول ما بيضربهمش ليه dos. Vuelta, vuelta, عجبتني كنت عد تسلحة سكين خلاص فيكتوري خلاص يا عم اتفقت اصلا يبي زبيات انا انا انا انا انا انا يا سلام أخيرا في ايه بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا جدعان وعلى طول كده مسخنين والله يا جدعان شفنا الشيل شيل اوه عبد العزيز فاتح اخيرا يا عم الله تندعذبنا يا الله آه الله نخش جيم ما اقدر ازيد 干嘛？哥哥， <laughs> 别打扰来了。 قصدي استنى استنى استنى عندك ولا استنى استنى انت انت بتحبيني ولا ايه انت اسمك ايه ها انت عندك ميكروفون حتى ولا ايه ده هلو هلو uh, أهلا زميلي زميلي اللي معايا انت يا اسمك ايه يزرق انت رايح فين مصر ايه نعم اسمعني إيه، بص لي كده يلا بص لي بس اسمعني لا لا لا انت اخدت إيه؟ ها آه. يلا يلا يلا الله يا سلام جمعت أسلحة يا اسطى يا اسطى اه انا مصري اسمعني بص انا هديلك سلاح استنى هديلك هديلك اسمعني هذا اهو واهو انت ايسر خد شيلده حبيبي تعالى جمع موارد تعالى جمع موارد وما تزعلش ونروح نلوت اماكن كتيره ماشي انت عملت ايه انت كده تولع في نفسك تعالى تعالى معايا تعالى ورايا لا لا اجري تعالى تعالى تعالى معايا تعالى هنا امسك السلاح ايح انت ايشف اسمك ايه يا ازرق خلي بالك ارفص بقى انا بنت بنت اه بنت ماشي طب ركز بقى في ناس ايه خلي بالك في تفاح اهو كله يتغذى انا خدت بتاع الحريق خد بتاع واحدة اهي عشان اولع فيهم بقى اهو رميت بودع في البيوت عشان نصهم يتدمر اقف واحد ضرب في بتاع هولا انت تحب استنى هولك تعالى هولك هنا روح حيلها لا انت كده هتتحرق استنى التس... تعالى بقى اما نلوت شوية عشان ايه ما نموتش في تشيست اوه على اللوت شباب شباب بيت بص بص قال لي ايه قال لي ايه شل قال شل كبير يا يا سلام اللي قدام يعني ولا ولا ولا سيب سيب ولا معاش اللي تاني تعوزه خد خد اهو جايون يا عم لا آه، آه. خلاص فتح لا اسمعني بس اسمعني اسمعني اسمي الحقيقي هو آدم ألو يا اسطى طب استنى كده ما اصلح حاجه طيب آه، ماشي يلا انا صلحتها حلو اعطوني اياه هاته لا لا انت جاي تاخده مني لا انت جاي تاخده مني اهو معايا تعالي ولا بيك واكسر صوابعك لا تعالي ولا انا استاهل استاهل طب هقول لك على حاجه تعالى انا وانت نعمل حرجة ورا مصر وعم نشوف مين فينا اللي هياخد السلاح اللي معايا يلا واحد اثنين ثلاثة انت ايه انت ايه ايش انت ايش انا مقص بنهدل الساس ونص مع بعض وانت ورق انا حجر يا سوسة يا سوسة لا خلاص خلاص خدها لا طب اديني فرصة بص ايدك قص استنى تاني تاني لا هات هات سكار طب اديني جروزة اديني الجروزة وانا وانا ارمولك طب طب تاخذ هذا وتعطيني اللي معاك ايوه خد ده خد ده وانا هديلك اللي معاك قصدي هدي إيه؟ اللي معايا هديك اللي معايا يلا ها استنى اهو خد هات لي بالي معاك اه ابلع ولا كان ليلي صح والله مش والله ما كنت والله يا عمي هزعل منك لا طب والله يا عم زعلان منك يلا بقى زعلان منك يعني ماشي يعني طيب <laughs> اه الله الرحمن الرحيم في واحد ركز ركز انا معايا ليزر ها ها ها فوق فوق ها استنى استنى استنى عارف مكان زمايله عارف مكان زمايله عارف مكان زمايله طب حد بقى جروزه والله ما ازعل منك وخصمك وماتش العب معاك مستحسن ده في واحد ده في واحد والله <laughs> نبات دول مدينا اي كلام شوف جام جام واحد تاني معايا ماشي عشان احبك طب احنا يا اسطى وراح فين ولا يا لهوي يا اسطى حبيبي انت فتح انت عندك مايك اولا ايه ده انت مين استنى استنى استنى اسمعني بس اسمعني ازرق انت فين انت انت مين انت مين انا يعني مين هلو Hello. Hello. Hello. Stop, man. Hello. Hello. Hello. Hello. Need you to party? Guys, I want to win. Hello. I want a four. I want a four bros. Okay. so cool. I get it. Yo, I run way faster. Wow. No! Oh, Hans car. It's on. I have a shot. Yeah. Help me, guys! Help me! It's on here. after me. I have it's no three! No, no, no, no, no, no. <laughs> I can oh. fly, but I don't have any guns. No. Okay. Uh -huh. I have a gun. Yes. I don't know why I just picked a pistol. No, I'm gonna try and go save you guys. Guys. Uh, trying to head No, that's kid. go. شوف كده هو بيعمل ايه يا جدعان سلام سلام